रिकॉर्ड कॉलेज साइड हो त भोजी भोजी साइड हो त कनिक विजय विजय विजय हुँदो के ले अनि akan tekan apa video record कर दी जबरदस्ती ने मतलब उसके जिया कीजिए तो जान मुंह तो ले गया दर होता नहीं है अब बाती हम को तो डर नहीं पहले ना गोदा हदाम तने मैं अंत परिचय यहाँ पे रुसी रहा है क्या बाबा उड़ गए Tiga udah gile. मटुआ तैयार हेते छ ए खैर खैर सार ढिला मुनि बैठल ओइमे चले चल लाठी लगा भित्री में जाएगा बंधन हाय रे दिल में है ये उलझन मिलकर क्या हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम ननिहाल भोपाल के दल कैसा सारे हारा वो मारे गल था दल कैसा देलकै चारा के गोरिया रानी दे Hare जानो भैया मारे से नोरिया नोरिया संग हम जाय नहीं छूटे नहीं छूटे पाँच दिन में मिटा हाँ, बच्चे बच्चे गोल नहीं बच्चे उठा हाँ? जी हाँ, हाँ सबके नमस्कार मानना दिनेश्वर प्रसाद चौधरी नहाने अगारह तिरवनी लड़का अंकल भेलो है नमस्कार हमार नाम है नेपाल चौधरी हम लड़का के आगे छी। नमस्कार सबके हम भाई स्कूल है लड़का के हम। नमस्कार सबके घर करके जोर जारि कऽ लड़कीके मसा लागबै मने मसाके सारमे मसे लेलियै भेलै लिए आब एलहुँ अपने तरफसँ हँ नहि भेलै भऽ जेतै हमर घर चकदह भेल हमर नाम रविन्द्र चौधरी भेलै हम लड़कीके मामा लागल खाली समझी हम मिलन होका चिलम ना लौ न सिगरेट सिगरेट आउ नमस्कार नमस्कार मेरा नाम रविंद्रनाथ चुकेगा मिस्टर जीरा खड़क नौकरेगा लड़की कुमार सलाम नमस्कार हमर नाम कुमल नारायण चौधरी भले लड़की के मौसा हम लगलिए और उन्हें तो सब दिन से पाललिए पोसलिए बच्चे से पढ़लिए लिखलिए बेटी सरा बेटी सरा बेटी भले सर हमने बेटी है हाँ। कन्यादानों के लिए बेटी हाँ, बेटी स्पेशल हाँ। बेटी भेलो अब आते तो बाद मिलते ठीक है जी नमस्कार हमारा नाम धर्मेंद्र चौधरी भेले हमारे घर बानो लान नगरपालिका वार्ड नंबर पंद्रह हम लड़की के मामा थी वेसना ah, नमस्कार नमस्कार नाम चिमाका नमस्कार नाम घर टू थाउजेंड सत्रह के मोसा चल नमस्कार हमारा नाम नीरज चौधरी भेले हम के भैया छ काय कार्यक्रम त्यांना काय काय सुरू करू आपली दाइ राख त भने राख भने राख